Bueno, hem d'escoltar a Diego, amb una de les cançons que formen part d'aquest... Eh, Split, amb eh, Pablo Destruction, que és eh, bueno, la part de Medieval i un funeral d'Estado, és la continuació de Discurso de Mestigura. Que jo crec que és no sé, una banda que s'ha de tenir en compte o que estan fent realment, sobretot amb el, el primer disc va ser molt sorprenent. Aquest agafa un camí una miqueta més de distorsió, guitarra, no? Una miqueta I, més... També n'hi havia tema, eh? El primer ara m'ho va explicar el David l'altre dia, era com la introducció a la crisi, no? Perquè m'ha sortit més o menys aquella època, i aquest és el que ha quedat, no? És, és més fosc encara que l'anterior, que ja era molt fosc. És, fa una mica la biografia del que ha quedat, sí. el funeral aquest d'estado que sí. Doncs a portar. portat doncs crec que són una, eh, una de les bandes que estan fent una proposta així, a més en, en directe, quan, quan poden fer realment el, el directe que ells volen, amb, amb les projeccions i tot, crec que és una que, que s'ha de tenir en compte i, i val la pena, volíem escoltar, eh, no anava a posar, al final l'hem posat, doncs anem a parlar d'ells ara, me Pues res, ara ja fem, com es diu això? Recta final. La recta final del programa. Uh! I... <laughs> bueno, estem escoltant Ip Ip. Ura! Ura! Bueno, eh, aprofitem també que estem aquí al, al Jorge Saràbia perquè ens parli una miqueta de, de l'estupendo que, que, bueno, que s'està encaminant i que, i que va cap a, cap a bon port, que es diu. I del sotabosc. Del sotabosc, bueno, jo tinc la, la sort de conèixer el Maurici i una sèrie de gent. Tots ens coneixem pel, pel Macondo, bàsicament, de l'Oriol Serra, que ja no li agrada que li diguin estatus, així que sobre la veritat. I bueno, l'estupendo va ser una idea que va venir una mica inspirada per micros oberts que feia el Maurici, però dic, mira, el Maurici també està el Profest i tot això, que era com una cosa com fer un festival de música amb concerts curtets de 20 o 30 minuts, i, però amb la idea de, de que a, a més del festival, a més de la música, que és un rotllo com de no? de fer un sopar, de passar-s'ho bé, un rotllo festiu. O sigui, jo de fet tinc una, com una condició que els músics han d'anar a fer la festa. O sigui, no estem fent patxang, sinó que fer festa. O sigui, el primer va anar bé, va venir una quantitat moderada de gent, però l'ambient ja va ser molt bé. I el segon ja va ser molt, molt potent. O sigui, es va patar el segon, eh? Sí. El segon es va patar, estava a tope. A tope. Amb, l'Antonio Baños, ahir fent l'escarradine, fent liant-la amb el Sant Astral, que va fer un concertàs, amb el Jimmy Green també, que va ser una sorpresa per mi, jo havia vist el, Agrofest i pues, no sé, s'ho van passar superbé. Però jo crec que és una mica el, el que passa ara, no? que realment es toca per passar-s'ho bé i, no? I, ja, i això mola també, no? de, de, de disfrutar-ho i al final ja, o sigui, al final ningú t'està traient pasta d'això, doncs almenys disfrutem-ho tots no? d'alguna manera. Clar que no, però s'ho passem bé i a part que hi ha un ambient, el tema en sotabosc ho volia treure perquè és un que, bueno, són gent que ja coneixes fa anys, no perquè hi hagi una paraula o que hi hagi una escena, ni res, no, per mi Maurici és amic meu. I després dius, ah, sí, fa discos, o vam fer això documental, però, però jo veig com els meus amics amb qui quedem, o sigui, hi ha gent que queda per mirar el partit o per, per fotre la bronça, quedem per tocar, per escoltar música o parlar de música i altres, altres coses, però Bueno, però això també és com crea una miqueta de circuits, no? Entre sí. amics, fer coses, no? Al final... És a dir, cadascú fa el seu rotllo, no? Hi ha un, una cosa que hem d'anar tot vestit d'una manera, tocar d'una certa manera, però hi ha un rotllo que ens podem juntar tots, tocar tots puntos i revueltos, com es diu, i passant-s'ho bé. O sigui, aquesta és la idea, passar-s'ho bé. Doncs molt bé, doncs, eh, quan tenim dates ja per, per proper o... A l'estupendo, el que passa que és una cosa que l'estem negociant a mi al Maurici. Encara està... Es, es pot dir Passat Setmana Santa n'hi haurà algun segur, però abans sí. estàs gestionant alguna cosa, no? A veure, a és un tema que l'hem de definir, perquè el Maurici m'ha dit que volia fer un, una cosa gran, volíem que a l'abril, volia que l'estupendo número 3 fos la, com el tret de sortida això. Volíem ja anar, cada cop va, se'n va sumant gent i va amics i i aquesta és la idea, o sigui, que sigui una cosa molt d'amics i que si vingui gent que no el coneix, perquè ara ven, ven, ven tota la, o sigui, el sistema web que no va tocar, però s'ho va passar a teta i mira, diu, vull tocar, va dir, tinc ganes de tocar. I jo mira, pues, el, pel següent et toca tu. I de fet, ara estem pensant en fer-li un videoclip al sistema suec de la cançó La La Les Llums. Estem muntant ara, estem fent ahir amb l'Anna, companya, estem, tenim idees i fent coses i o sea, com fer activitats creatives, o sigui, no només tocar música, no sé, passant-s'ho eh, bé, o sigui, la part que... A veure, a mi m'agradaria veure la, la, la, la cara del David quan vegi el vídeo, o eh, sigui, no sé si sortirà aquí... No sé. Bueno, nosaltres hem de dir que el sistema suec eh, els hem vist en directe mm. i la veritat és que és, que és una banda que, que ells sol eh, es nota un, un, uns sí. molos molt, molt impressionants sí, i que té unes cançons bueno, super accessibles desde todos los puntos de vista, pero a més estan com tener un trabajo y tal. que, sí, tenen un treball, Esto és tot pop. y a mí me agrada que la música tenga aquest punt y que sigui ben ya Es igual si sobre yo salen Pero es una cosa que la pot escoltar qualsevol persona y no una cosa tan como tú dirías Como tan elitista. A mí me agrada que todo sigui popular en el sentido de que no que sigui pachanguero, sino que en el sentido de que sigui com que qualsevol persona lo sentí y digo mira, agrada. m'agrada, estupendo va passar això. Que cuando, por ejemplo, cuando estar tocando el, el Sant Destral o l'Antonio Baños, hi havia un ambient molt graciós en aquest centre, estan passant bé, o quan vam acabar cantant la xica Yeye en català, amb el Maurici, amb el Marc Travesser, no, no, no, la Puguilla Yeye, i va quedar molt divertit, o sigui, va, al principi el Sant Destral havia fet el seu concert seriós i no sé, i el Marc, com és una de les persones que em va ajudar des d'un principi a fer les el, el Marc Travesset, sí, va ser un molt bon amic meu i no sé què, i va dir, mira, acabem aquí, i vam acabar. I aquí hi ha gent que acabava d'arribar, que no, no, no estava assabentada al concert, i la gent, no, te'n pots assabentar allà, gent, i la gent sigui, va ser una, una passada, va ser molt divertit. Doncs molt bé, moltes gràcies, Jorge, i bueno, gràcies per haver vingut aquí també. Ah, a més, aprofitem això, el programa ha sigut tot una mica improvisat. Eh, moltes gràcies a tota la gent que, que ha vingut, que esteu aquí a la botiga, que, uh! que guai, eh? Merci. <laughs> Uh! realitat són quatre, el que es diu el Macondo Medley, perquè són tota de la generació que vam sortir al bar Macondo, Mític, pare, eh, el David i la Núria, que espero que, que algun dia podem tornar a generar una cosa similar, un perquè tots tu saps que tot ho tanquen, o sigui intento fer-ho el Maurici, fa vosaltres també, però... i és un homenatge al Sant Estrada, al Maurici, que ja el tenim aquí, el Guion també i el Dino Ratso, que per mi és un mega crac. Aquest, I aquest home només li falta fitxar per la Warner de, o de, no sé. De fet, pel proper programa... Hem dit de... Eh, crec que carrer, serà... de la cara, no? Sí, sí, algun... món... algú Algú, que no, algú, que no, no, algú que no li agradi. Perquè tio, això és una mierda. <laughs> bueno, doncs, moltes gràcies. Eh, moltes gràcies. Proveu una miqueta perquè estem aquí fent així. Us tallo aquest micro ara. Sí. Us, uh, ha caigut una guitarra. Eh? No, però sap greu igualment, sigui de qui sigui. Vale, doncs eh, fem ja per aquest micro i, bueno, com vulgueu. I moltes gràcies, Rubén Izquierdo, per, per la companyia, la direcció i la presentació del programa. Eh, gràcies al Daniel Rodríguez, al Raúl Burrueco, al Edu Mató, al Maurici, a la Carme per tasques de producció, a la Nàdia, al Jordi, a, bueno, a Ferran, al jo, a tots els que esteu aquí, moltes gràcies, que sin vosaltres no seria possible, no? Hasta la pròxima! Bueno, doncs, eh, proveu a tu què vas a bo? A veure, jo si està muntat ja... Vinga, dale. Sí, ja. Eh. Macondo Medley a Ultra Local Records. él está tan Santa como está, ella está morta. Somriu los teus este ojos. es un momento este la mentira ya arriba.